تلونغوتشي واتشو بويسونتيتو ايه فيفو الوام غيهب جالاكسي بلاك ار العين تريونجل جد نتاك طلع لايف ملزمش راسي فلوغ بخيفي مجيك مون سول بيرسو دماغي كوز انسبي منو نوهب ديفيرون ار انفينيتو انترو بليم بولاريس حنا فرنسا قيس هرم يحلو كدور تدرك الفهم تبلغ بورا بورا اريس من اجي نروح بيس في الاب الدار يونيك كيف الروك انا ثيما كارير يونيك كيف الروك انا ثيما كارير In the blood with sunny girl I'm going to make love not a rubbish fans شفايت شيخ نهاري حاج هومو تسبو جابوت اللي نصور جابوت أغيدي حقي قويسم شاطغة على ناتور Normal Billy بالنجاح اوفونج مرهوب ربو بجانبي بيو هنسا مرهوب ربو بجانبي بيو وارس الصفي قطمار مجمار لاصنا انوار شعل كلاب صبار مفيد الافكار بالقاع تغاصي في راسي في الاشباك مغرق الشق في الكاش وصل البلوك بين وراش عزل الديكالاج من راس شنق الباص بالتقصير حتى السيس بالسؤال الناس شد الهيت من الهيت اتونسيون برص هذا السينيال الدات كاين النرد كالزيرو كاين الهورس مع برق قسع البخاتيك شانس ميتيك الصغر كل طاب طونفونس ودلوان سبتك يا الغار في الدل مخلي وراك المصايب الفرط في حساب الحدوث تاع الله يفكلو المحاين لي بحكي البابيون الروح مبسلة في الترون نحلل في اللوخ سبونسور ما لي جاك هادشي لوح طلق الماجناسيون مارشي القلب يبوجي حل الدماغ يغيزيستي يفهم القاعد بيرسكي يشرح لدارك المشكل شنقلو بسطاك من اللايف تقرص بلي طاح في شي حفرة يبين الزعام ولا يجي